Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air. Ou pilote hôtesse... Non, non, hôtesse de l'air. Aujourd'hui, abordons le sujet des bagages en avion. Saviez-vous que de nombreux vols ne transportent pas que des bagages ou même des chiens en soute Beaucoup plus de vols domestiques que vous ne le pensez transportent des restes humains des corps dans des cercueils, si par exemple vous faites rapatrier votre grand-mère, ou des organes. La prochaine fois que vous êtes assis dans l'avion, regardez par le hublot et voyez si vous apercevez une de ces longues boîtes avec inscrit head, tête en anglais, sur l'une des extrémités. Si vous en voyez un, il s'agit tout bonnement d'un cercueil. Pour la petite histoire, il y a quelques années, un cercueil avait été perdu sur un vol à destination de l'Algérie. La compagnie Aigle Azur ne s'est pas démontée et a voulu dédommager la famille en leur proposant 3800 euros. Petit calcul simple. 172 kilos, le poids du cercueil, à 22 euros le kilo, comme du fret. Alors, la prochaine fois que vous faites rapatrier votre pépé décédé, assurez-vous qu'il ait bien mangé avant de mourir. Il pèsera beaucoup plus lourd. Lorsque vous prenez l'avion, gardez en mémoire que vos bagages enregistrés sont traités comme de simples sacs. Les bagagistes doivent remplir un conteneur de plus de 100 bagages. Ils ne vont donc pas les ranger parfaitement l'un après l'autre. Non. Ils vont les entrechoquer, les cogner et les maltraiter, surtout si vous avez une petite étiquette fragile. Mon astuce, je vous conseille d'apposer ce sticker « J'aime les bagagistes » sur votre valise. Elle sera tout autant balancée, mais avec amour J'espère que vous avez apprécié le voyage sur notre compagnie. La température extérieure est de 26 degrés, la température de l'eau est de 30 degrés et la température du rhum est de 50 degrés. Santé